Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Soch bo'yash qadim davrdan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan boshlab to bugungacha bo'lgan davrda har bir davrning o'ziga xos holatida soch bo'yash demak mavjud bo'lgan. Demak, ana shu mavjud bo'lgan voqelikka dinimiz, shariatimiz o'zini munosabatini, o'zini mulohazasini, o'zini bu boradagi hukmlarini doim taqdim qilib kelgan. bo'yoq soch bilan bo'yash masalasi har zamonda har xil shaklda bo'lgan rasululloh alayhissalotu vassalom davrlaridagi soch bo'yash bu asosan bugun bizni xalqimizda xina deb ataladigan hinna bilan bo'yalgan u paytda erkaklar ham ayollar ham uni bo'yagan keyingi davrlarda o'ziga xos shakllarda bo'lgan ammo o'tgan asrning o'rtalariga kelib sochni bo'yaydigan bo'yoq ma'lum bir e, sochni ustini alohida o'rab oladigan lakka o'xshagan narsadan tashkil topganligidan ulamolar ko'pincha sochini o'sha bo'yoq bilan bo'yashlikdan man qilishgan chunki sochini ustini qoplab olib qattiqlashtirib xuddi bir ustiga bir ma'lum bir e, lakni bo'yoqni bo'yab qo'yganidek ustini qoplab olganidek bo'lganidan g'usulda sochga suv tegizishlik farzi tamom bo'lmasligiga sabab bo'lgani uchun ulamolar o'sha davrda unga demak ruxsat berishmagan ammo keyingi davr ulamolari yangi asrda yigirmanchi asrda odamlarning soch bo'yog'i borasidagi taraqqiyotni o'rganib hozirgi davrda soch bo'yoqlari ayollar uchun erkaklar uchun chiqqan soch bo'yoqlarining asosiy qismida ko'p xalq iste'mol qiladigan qismida sochini ustini xuddi lok kabi bo'yab olishligi o'rab olishligi demak e, ehtimoli bo'lmagan bo'yoqlardan tashkil topgan deb qarab va o'sha asosida E, hukmni ham bugunda boshqacharoq shaklda bayon qilishgan u ham bo'lsa hozirgi davrda shu do'konlarda sotiladigan oddiy soch bo'yoqlari bular e, sochni qamrab olmaydi balki sochga singib oladi ma'lum bir davr turadi ana o'sha soch bo'yog'i g'usulga tahoratga halal bermaydigan bo'yoq bo'lganligidan ulamolar unga ruxsat berishgan faqat soch bo'yashga aloqador yana bir qisqa ma'lumotni aytib qo'ysak hanafiy mazhabida sochini qoraga bo'yashdan man qilingan to'rtta mazhabda ham bu masala alohida alohida bor lekin hanafiylarda sochini erkaklar qora rangga bo'yashligidan man qilingan qoradan boshqa rangga erkaklar jigarrangga yoki sal to'qroq jigarrangga bo'yashliklari joiz ruxsat ammo qoraga bo'yashdan tiyilishlari lozim bo'ladi vallohu alam bissavob